نظم نوم دی احساس چې زما د شپږ کالو ماشوم او نیازمینه بچی زما د شپږ کالو ماشوم او نیازمینه بچی چې د سهار اسکول ته ځي ما نه روپۍ غواړي زه ورته وایم بیا به درکړم اوس ماتې نشته سکول نه چې راشي راته وایي بابا ماتې دې کړې سکول نه چې راشي راته وایي بابا ماتې دې کړې یوه سویلۍ مې زړه نه دومره په تلوار روزي د زړه د سر نه مې تر شونډو پورې سوځوي زه ورته وایم لا مې نه دي ماتې کړي بچې نو راته وایي بابا هر وخت به ته داسې وایي د بېرځای وخت چې ویني د مور سترګو کې چې زما مخ ته د کتلو اړو تاب نه لري زما بچی چې په دې پوه شي نو خواله راشي زما د غاړې لاس چاپېر کې ما کلک ونیسي په وړه ژبه څه پخې پخې خبرې وکړي چې بابا بیا به د نیچرې پیسې نه غواړي په دې احساس مې په وجود باندې لمبه خوره شي زما په ذهن کې بلا سوالونه سر وخی زما بچی خو لا په دې خبرو نه پوهېږي د دې جامو کې هر یو ځای په دویم ځلي پیوند دی د دې پیزار په ستنو تار پور کې ګنډلې دی ما ما ته تختې په پترو راټینګه کړې ده ما دا د جامو پیزار سیالۍ باندې لا نه پوهېږي لا یې پړونی دوپټې تا جت شوی نه دی، دلته مې ذهن کې یو داسې سوال راپورته شو چې ای دلته مې ذهن کې یو داسې سوال راپورته شو چې زما په زړه سم نکونه د الماس راکاږل چې د سرکار په کور د شته ملازمت باوجود زما دی کې او نیازبینې بچی دا حال دی نو په هغه خلکو بلا خدای خبر چې څه تېرېږي بېروزګارۍ سره چې مخ دي او بچي هم لري بېروزګارۍ سره چې مخ دي او بچي هم لري